Всім привіт! Продовжуємо проходити. Remember me. Це Буде, мабуть, дуже довгий летсплей, бо це гра велика. Наскільки я пам'ятаю, вроді би ще дуже багато грати, і це тільки початок. Давай. Синхронизация. Да, давай синхронизируй. О, е. Е. Е. Так, тут ничего не можно взять, случайно. Ага, туда я навіть не йду. А може тут щось є, я тут тоді пропустив. Точно. Вот такие я майстер. Неизвестные жители, а известные. Дневник. Известные жители. Край, основатель террористического <laughs> движения. Террористического. Ой, что я нажал? Дневник. Известные. Так. Е. Е. Можем вертатися. От не зря я сюди зайшов. Ой. А можно так? Е, можна. Я тоді тут вроді би забув куди йти. А потім знайшов, ага. Скоро... о, скоро ми будемо з цим чуваком сражатися. Раунд один. Сражайся. Хто помниться? Mortal Kombat з херовим перекладом. Сражайся! таке дурне. Він щось хоче сказати, що в нього знак оклику вилазить над головою. А ну будемо пробувати якісь зв'язочки бити. Так. Тепер так. Коротше, нема що з ними грати. Давай. По-бестрому. target now. Ми щось What відкрили. kind of memory am I looking for exactly? Inside this Що, woman's що, в head. якій голові? Miss Sheridan directs the Phoenix Project, the Neo Paris global renovation. I want to know the secrets of the San Michel Dam. Нам треба The знайти dam якусь overlooking the district. плотину Why? Сан-Мішель. Let's just say I'm a believer in the free circulation of persons and goods. Що ми там відкрили? Ні-ні-ні, оце ліпше я відкрию. Оце. Да. І поставлю... Що це взагалі за удар? Ну, ну нехай буде. Да, нормально, якраз супер. Похитіть воспоминання Каорі Шерідан. Нам треба знайти якусь Каорі Шерідан. Каорі Шерідан. Хто це говорить? Це, мабуть, по якомусь телевізору щось іде. Де телевізор? А що починає говорити лише коли я йду? Стоп. Є. Yeah. На, нагадую принца Персії. You know what that image needs to be moved. Угу. That, that is not right. I need to check those measurements again. Це Каорі Шерідан чи як її там. Так легко бере і все. Where was I already? The dam? No, no, not the dam. Huh. That's strange. That's really strange. Є, ми щось вкрали про плотіну якусь. Ке... Каорі Шерідан, да, правильно. Ага, коди безопасності. Коротше, ми вкрали якісь коди, ми десь введемо і кудись зайдемо. Прикольні якісь, типа жучки чи що це. Ого. А, тут той самий прикол. Ага, тут. А понизу не можна? Чи там іменно наверх треба буде попасти? Ні, треба назад. Я взагалі не зрозумів, що тут має бути. Ага, на тому можна перечекати. Це я тупий. Просто знаєте в чому прикол? Що можна... Типа як в інших іграх треба все перепригувати, а тут треба просто перечекати, того я затупив. Вверх, вниз, спробуємо вниз. Ні, вверх все-таки. Дуже прикольно це все виглядає. О, Ейфелєва башня. хранение. Тут что вниз просто? Да. Гарные звуки. Ще трохи і дійдемо до того місця, де я побачив трейлер про цю ігру перший раз, і я ще думав, що це якась така собі фігня. Коло якихось вентиляцій. Жовта штука. Значить, на кришу ми вибрались. Тепер от вентиляції. Чи де вони? Ага, от жовта штука. Фокус. Ще три фокуси і буде. Nilin, you read me. Nilin, Edge, you read. I read you. I got around kids' malware. Send me the codes. Hurry. Okay, uploading them. Perfect. All that's По left to якому do ти is to Wi-Fi hack into the передала San Michelle коди? Dam mainframe. А вот він. You terrorists are shameless. Nilin, all А, він бивший охотник за воспоминаннями, такий самий як Мілін. Але захотів слави і став типа ментом. Цього чувака є своє шоу по телебаченню, де він типа викрадає, тобто не викрадає, ловить всяких там таких, яких, яким він колись був. You always waste so much saliva. Or is it just when you're on the air? You always had that cocky, loudmouth thing going for you. I'm gonna enjoy this. Time for the Christmas... Вроді би ще зараз з ним не буде бій. А... Ага, рінг появився, значить все правильно. На вертолетній площадці. Як в текін якомусь. Но... У нас є фокус. Блін, нема. Ага, зарано. Так є, появилось. Це ф... ударна зв'язка, йопти мать. Що не можна по-нормальному назвати? А вон його, типа, полоса зб'є, блядь. Давай. що дістав по пейці скотина. Це я ще лише розминався. Зараз дістанеш. Зараз пащаку на трамбою тобі. Спамір. А, точно, і в нього ми заберемо потім цей спамір. І можна буде з нього стріляти. Спамом. А магазин це буде папка з спамом з Mail.ru. Ого. На. Ого. Давай. Тікай. Ну я мать. Ну, в принципі... Ой. Музика кльова. Дивно, що її нема в альбомі з саундтреками. Ха, прикольно. Slow motion. Давай. Може попробуємо ударну... Стоп! Ударну зв'язку пробуємо. Не вийде. Не вийде з цим чуваком, бо тут треба на одну кнопку іграти. Бо якщо тут починати грати з якимись прийомчиками, то нічого цього хорошого не вийде. Well done, big girl. І що ж в кінці Гранати будуть зриватися. It's time for sudden death! Щось таке, як я й думав, якісь гранати, чи ж міни, чи на ті місця не можна буде ставати. То ще херня тут грати. Да. Взривається щось. Тікай. Тікай. Да шо це таке? Є, ні, ще нема. Треба фокус накачати. Є. Ого, щось важко це б'ється. А, ще перезагрузка, давай. Не вийшло. Ой-ой-ой, оце я завтикую, коротше. Тут QTE почались ці Quick Time івенти, а не пише яка іменно цифра. Це кулаки, це ноги, а це прыжки, коротше, будемо знати. яка є. Ще раз і зараз все має бути. Давай. Значить, починаємо з руки. Далі йде прыжок. Далі нога. І що перезагрузка? Чи це вже само по собі? <laughs> And still on the losing side. Весік упав, припав до землі. Гнеба. Не помогла тобі, чувак, качалка. Бач. Давай. Це бой на смерть, він типа помер чи що? А як можна вбити його, витягнувши з нього пам'ять, якщо це саме роблять в тій тюрмі і люди не вмирають? О, все, Нілін засвітили по телеку. Тепер її всі шукають. І що? Як з нього стріляти? Thanks to the codes you sent me, The error's counterattack will begin in just a Через few minutes. скільки? Use all this Пару confusion минут. to get out and make your way to Slum 404. Спамер, изобретенный Ребзя. Новый год. Выбрасывает импульсы данных, оглушая, повреждая сенсин противника. І все, він просто б'є по пам'яті. Стріляє, не забувайте слідити за шкалою перегріва. Як його активувати? 5. 5. Де в мене 5? Вот 5, вот 6. Используй спамер, чтобы воздействовать на устройство дополнений, дополненной реальности. А ну, як так? Можна стріляти? Ні, без цілі не можна. Тільки коли є куди цілитись. Ага, пластир ми забрали, тут більше нема що шукати. Ага, ще сюди можна. Um, we remember you. O wiesz, TSM pokazuj. At 10:47 this morning, sirens blared throughout the entire city when the Saint-Michel Dam suddenly opened, releasing billions of liters of water from the Saint-Louis artificial lake into the peaceful Saint-Michel district. As you can see on these Sen-Sen images, the gigantic wave swallowed everything in its way. The scale of this catastrophe is difficult to imagine at this time, as the Neo-Paris authorities are already reporting dozens dead and several hundred missing. On the other side of the dam, the sudden lowering of the water level has not gone without consequence for the inhabitants of Slum 404, a neighborhood well known for ongoing social unrest. Коротше, трущоби The залили Saber водою. Force has immediately been deployed in and around the area to contain any potential riots. Indeed, the now empty Saint Louis Lake has put an end to the isolation of the Bastille Fortress, ah, home of the most dangerous criminals in Neo Paris. Stay tuned for more.